E, bide honetan, ba, e, ingo duguna da biltegi lokalak kijapera igo. E, bueno, ba, ba zer diren urruneko biltegiak, ba, hauekia e, aurreko bide baten azalduko, azaldu dira. Eta, ba, bueno, ba, bide honetan egingo duguna da, e, ba, lokalean biltegi bat sortuta daukagula, e, ba, urruneko biltegi bat sortu. E, bide honetan bakarrik ikusiko dugu nola sortu e, kijapen biltei hori. E, horretarako, ba, bueno, lehenik eta behin, ba, e, ba, kontu bat e, izan behar duzu, eta baita ba, e, tokenak e, sortuta izan behar e, dituz, bueno, izan behar duzu, eta eh? e, bueno, hau ba, aurreko bide batean ba, azaldu da. Eta, bueno, hau horrela izan da, inbardana da, e, gizapen biltei utz bat sortu, eta ba, gero, E, lokalean komando batzuk ezekutatu egin behar dira, e, aurrera goi ikusiko ditugunak. E, bale, ba, e, jizapen biltegi bat e, zortu imar da, e, eta bueno, utzik egon behar da, e, nahi dugulako e, gure biltegi lokalean dagoen e, eduki guztia ba, e, egotea. Eta horretarako ba, utzik egon behar da. Eta ba, biltegi utza sortuta daukagula, e, gure e, biltegi lokalean, ba, urrengo komandoak e, eh, ezekutatu egin behar dira. Eta, bueno, ba, eh, ikus, dezazu, eh, ikus dezazu nola egiten den, ba, demo bat e, egingo dizuet. E, lenik eta behin, ba, ikusiko dugu, e, nola da dagoen gure biltegi lokala. E, bueno, ba, ikus dezakezuen ez, e, ba, daude ba, hainbat komit, eta e, honetaz aparte ba, baditugu e, lau fitzategi. Orduan, egingo duguna da e, en e, e, biltegi bat sortu, horretarako eman behar diogu new, eta ba, jarri egin behar da e, biltegiaren izena, e, nahi baldin duzue desibaben bat, E, ba, gero ba, bueno, ba, publiko pribatu egitea, e, bilionetan ingo dugu pribatu, eta, bueno, ez da, ez, e, ritmi bat zartu behar, ez hitit norerik, ez da, ezer, oso nahi dugulako gutxik, ordan ematen dugu create repository, eta e, hauek dira e, ezekutatu egin behar ditugun e, komandoa. Bale, orain, ba, e, biltegi lokalean gaudela, e, hauek ezekutatuko ditugu. Eta justo hemen eh egin egingo dugunez git push eskat, e, eskatzen digu erabiltzailea eta pasaitza. Eh pasaitza ez da eh jabeko pasaitza, baizik eta sortu dugun tokena. Eh hemen da e, eh, aurreko bideoan sortu dugun tokena, hasi que e, kopiatuko dugu eta eh ba eh hemen jarriko dugu. Eta, e, bueno, ba, horrein juten baldin bagara e, eh, bitbak eh, ba, ikusiko dugu, e, ba, e, pitzategi guztiak e, igo direla, eta ez bakarriko ere, baiztik eta e, baita e, e, biltegiaren historia guztia e, kopiatu da. Eta, bueno, amaitzeko ezan behar da, e, bitbaketen, ba, bueno, e, onela sortzen dela repositorio bat, eta e, oso garantitzua dela, e, ritmi, e, osea, rit, include ritmi e, ez jartzea, eta egiten horiek baita ez jartzea ba, utzik egon behar delako. Eta, bueno, ba, hau izan da guztia, e, espero ba, dena ondu lertzea.